ジオラマベースのお話をしますまず粘土を盛りましょうそのままでは剥がれやすいので表面を400番のやすりで洗っておきます粘土は木工ボンドを塗ってから貼りましょう端が剥がれやすいのでしっかり隅まで伸ばしておきますこんな感じで貼り付けて伸ばしていきます この粘土の役割は細かい地面の起伏を再現することです茶色の粘土ですが土を再現するためというわけではありません続いてタイヤなどを使い輪立ちをモールドしておきます使用後はラップに包みチップロックなどに密封しておくと長持ちします土の質感をタミヤのテクスチャーペイントを使って再現してみます 古い筆なので叩くように塗りつけていきます土の表現は本物の土をまく方法もありますまたご紹介したいと思います側面もテクスチャーペイントでカバーしてしまいましょう朝食スティックやヘラを使って平らにしておくと見栄えが良くなると思います塗り終わったら1日は乾燥させておきましょう 翌日地面の質感を高めるためミスターウェザリングカラーで着色しますヘラを使って沈殿物を取り出し自分で濃度を調整しながら塗ります濃度調整には専用の溶剤を使いますがこのような小瓶に移しておくと使いやすいと思います暗い色のグランドブラウンをへこんだ箇所に塗っていきます 次に溶剤を使って境目をぼかしていきますと粒も色を塗ってみましょう 3D ウォッシュを使います2つの色は混ぜることができます混色をしてみましょう混ぜた色をと粒に塗っていきます 境目を溶剤でぼかしてなじませておきますいかがでしょうか以上で地面の完成となります簡単ですよね草を植えます草の素材は鉄道模型のフィールドグラスを使用します3色を混ぜて使ってみたいと思います ランプをシャッフルするようにこのように混ぜるとうまくいくようですこれをデザインナイフでカットします必要なのはこのまっすぐな切断面です地面に木工ボンドをたっぷりと塗りつけまして切断面を保持したまま直接立てていきます 倒れそうになる場合は何かで支えておいてくださいこれなら穴を開けて刺す必要はありませんよね簡単ですよね20分もあれば背の高い草原を再現することができますさあ草植え作業で重要なのは生え際の処理ですここが肝心です最初にまくのはコーヒーの出し殻です フライパンでいったものですこれを生え際に巻いていきます次は同じく鉄道模型のカントリーグラスという商品枯葉色を使いますさらに同じカントリーグラスの緑色系を巻きます 同じ場所に上から巻くのがポイントです最後に短い草を巻きます余ったフィールドグラスを集めて小さく刻んでおきますこれを上からパラパラと散らしていきます腐って枯れると腐敗して茶色になっていきますよね先に枯れた花層の部分から腐っていき茶色になっていく上は新鮮だから緑のままです 茶色いコーヒーの出し殻から順に巻いたのはそういう理由です次に水で溶いた木工ボンドで接着をしますこの時少量の洗剤を入れておくのがコツになります表面張力を抑えて浸透しやすくしますスポイトで吸い上げて直接垂らしていきます 洗剤が入っているとスイスイと染み込んでいくと思いますこのくらいびちゃびちゃでも全く問題はありません頂き物のドライフラワーなどもあしらっておきます植える際は株を意識してある程度まとめると良いと思います最後に生え際と地面をなじませるための塗装を行いますグランドブラウンを飛沫で塗装するのです これで一気に馴染んでくると思います乾燥したら息を吹きかけて固着していないものを吹き飛ばします余分なはみ出し部分をカットしておきましょうハサミをこの向きに入れてすき込む感じで切っていきます 長さを不揃いにまんべんなくハサミを入れていきます固着できていないフィールドグラスを取り除いておきます水溶きボンドを流し最後の補強を行います以上でベースは完成です デカールの貼り方をご紹介しますキット付属のデカールを貼ります用意するのはぬるま湯もしくは水ですちなみにマークセッターとソフターの違いなんですがセッターはこのように糊が入ってるんですねこれが一番の違いですソフターはデカールを柔らかくするだけの軟化剤になりますさあ貼っていきましょうまず印刷部分を切らないように丁寧にカットします につけます台紙に水が染み込んできましたらペーパーナフキンの上に置いておきましょうずっと水につけていてはいけませんしばらくしてこんな風にできるようになれば準備完了ですマークセッターを塗って貼り付けます位置を微調整して水で湿らせた綿棒を使って 中心から外側に向けてしっかり密着させていきます出来上がりですこのキット塗り分けの難しいペリスコープなどがデカールになっていますテールライトなどはエナメル塗料で塗り分けていくことになります デカールなどの保護として反光沢を吹き付けておきます汚し塗装を行いますクリアが乾いたら汚しを行いますミスターウェザリングカラーを使いましょうヘラで底の沈殿物を取り出し溶剤で好みの濃度に希釈して使います 最初は少し濃いめにしてオウブや突起周辺などに塗っていきます墨入れと似てはいますが違いは影をつけたい箇所に塗っている点ですねこれをピンウォッシュと呼び強制的に影を描くことで凸粒を際立たせる方法になります5分ほどしたら100円均一で買ったメイクスポンジでぼかしていきます この時メイクスポンジに溶剤を含ませておく必要はありませんミスターウェザリングカラーは油絵の具と似ており乾く前でしたらこのようにこするとふんわりとぼかすことができるのですこれが大きな特徴です続いて平筆に溶剤を染み込ませますそのままではびちゃびちゃですので紙にとって調整します指に塗った時少ししっとりするぐらいがベストだと思います この筆でメイクスポンジが入らなかった狭い箇所を処理しておきます隙間に向かって押し込むように筆を動かすとうまくいくと思います砲塔などの傾斜面は雨だれ汚れを描くとリアルになりますやり方は簡単まず普通にグランドブラウンを塗りつけます縦方向にスポンジで払っていきます そして溶剤を染み込ませた筆で縦方向に軽く撫でますこうすると細い線が伸びて雨だれ汚れが簡単に再現できるというわけです次は車台下部を汚してみましょうグレイッシュブラウンを使いますドバッとベタ塗りしてくださいただし縦方向に筆を動かしましょう こういう箇所は少し慎重に作業を行います塗り終えたら溶剤をつけた筆でパタパタパタッと伸ばしていきますご覧くださいちょっと乾くと境目がくっきりと出てきますよねこれをメイクスポンジでぼかすのですこの工程結構大切です ヘラを使って飛沫を飛ばします少しこすってぼかしておきますそれからもう一度飛沫を行いますこの2段階処理が決め手なのです汚しのリアリティはつける馴染ませるの繰り返しで生まれます たった1色でもいろいろな表情をつけることができるというわけです次にグランドブラウンで湿った汚れを再現します主に奥まった場所に対して色をのせるように塗ってみましょう境目を溶剤でぼかします先に塗ったグレイッシュブラウンも溶けてしまいますが溶かして混ぜるぐらいの感覚で腕を運んでも構いません これも飛沫をペシペシと飛ばしておいてくださいそしてまた溶剤でぼかしておきますよく見える場所は丁寧に小さく書き込んでみましょう小さくにじませて細密にして情報量を増やしておくと良いと思います タイヤですがまずはグレッシュブラウンを塗布します凸部分の塗料を取り除きます溶剤付きの筆で表面を払う感じでいいと思いますこんな感じで色が奥まった箇所に残っていれば OK です次にグランドブラウンを中心部などの 土が湿ってそうな箇所に塗ります境目を溶剤付きの面相筆でこちょこちょとぼかしていきます面相筆で細かくぼかすとランダムな感じになって雰囲気が増します接地面はグランドブラウンをベタ塗りしましょう 側面部分にもランダムに色を加えておきます8つ塗り終えました車軸に接着剤を塗りつけまして取り付けていきます以上で出来上がりですワイヤーロープは鉛筆でメタル感を出します M2 重機関銃も黒で塗りつぶしておいて鉛筆で磨いてみます 最後にメイクスポンジですれば OK です方向も鉛筆をこすっておきますおすすめなのが車体のエッジです鉛筆で磨くと鉄の存在感が出ますよ排気管の汚れはタミヤウェザリングマスターの B セットを使います ちらのすす汚れをすり込んでおきます車両の動きですすは後ろに流れてつくようですのでそれを再現しておきます取り付けと仕上げです地面を飾り台に貼り付けます使うのは木工ボンド 車両の位置を合わせてみますタイヤが浮いてますよねこれはちょっとダメだと思います印をつけまして100円均一の安い彫刻刀で掘ってしまいます最初から厳密に位置を決めておいても良いのですがアバウトに作って後で掘っても全く問題はないと思います気楽にいきましょう こういう大雑把なことも受け入れられるのがジオラマの楽しいところだと思いますいかがでしょうかちょっと重量感を演出できましたでしょうか固定は G クリアーを使いますあとはこのまま放置しておけば OK です1時間ぐらいでこの通りになりますがっちりです 最後にタイトルプレートをつけてみましょう箱のロゴマークを活用してみますハサミで大まかに切り出してこんな感じで置いてみましょう続いてナイフできっちりと切り出し プラ板に写し取りますプラ板は切り目を入れたら折りましょうこれで綺麗に取れますこうやって貼り付けて少し高級感を出そうというわけです接着は木工ボンドで大丈夫です側面を塗っておきます 反光卓を取り付けてコーティングを行います木工ボンドで所定の位置に貼り付けましょうボンドがはみ出したら水で濡らしたペーパーナフキンで拭き取ります以上でタイトルプレートの完成ですフィギュアを接着してこれにて 完成となります かがでしたでしょうか車両の塗装やウェザリング小さなフィギュアの塗装にベースの製作とたくさんの工程がありましたねジオラマは完成形が見えないのでモチベーションが保ちにくいのですが出来上がった時の達成感は苦労の分だけひとしおだと思います是非皆さんも味わってみてくださいそれではご視聴ありがとうございました次回の動画もお楽しみに